皆さんこんにちはまいこでございます、えー、本日はですねこちら2月27日発売のローラ・メルシエ新作ファンデーションのレビューをしていきたいと思いますこれねめっちゃ長い名前なんですよねフローレス・ルミエール・ラディアンス・パーフェクティング・ファンデーション 消えた <laughs> あのー、海外ですでに販売が先行して始まっていて私セルフェジスっていう UK の大手百貨店のウェブサイトから、えっと、購入をしましたそれではスペックの方からね先にお話ししたいと思いますカバー力はミディアム 降ルなんでまあまあまあ高い方かな15時間保湿が長持ち軽いつけ心地のファンデーションだそうです仕上がりは滑らかなツヤ肌その秘密っていうのが、えっと、フラットなクリアパールっていうのが配合されていてそれがレフ板みたいな感じで光で飛ばしてくれるのとあとツヤ感が出るようです色展開は11色結 構ね多い方だと思うので自分に合ったぴったりの色が見つかるんじゃないかなと思います私がすごくいいなと思ったのはインスタントにこうツヤ肌にしてくれるっていうのもそうなんですけどそれプラスビタミン C がすごくたっぷり配合されてるということなのであのねここには4週間使い続けるとシミが薄くなるっていうことなんですよ私しかもシミだらけなんでねファンデーションをつけながら、えっと、シミケアができるっていうのはすごく嬉しいポイントだなと思いますオールスキンタイプ向けっていうふうには 書いてあるんですけど特にノーマルからドライスキン向けなファンデーションとのことですちなみに私は乾燥よりの混合肌です お値段は6000円税抜き 30ml 入ってるのでこのランコムのタンドルアイドルウルトラウェアこちらも全く同じ値段で 30ml 同じ量なのでまあまあ安くはないんですけど、まあ、デパコスのお値段かなっていう感じです、まあ、これと同時に発売しているちょっと変わった形のスポンジがあるんですけども、えっと、ちょっと今回はね手に入らなかったので自分の持ってるツールで塗っていきたいと思います ます薄いので文字とかにも入れやすいかなっていう印象ですすごいねシュッとしたこのキャップがマットになってて、まあ、これをポンプでね出しやすい感じで私は結構デザイン気に入ってますはいというわけで早速塗っていきたいと思いますえ今日ですね左右違うスタジオ塗って 較をしていきたいと思うので下地はですねこれを購入するのと一緒にこのローラ・メルシエの同じブランドのファンデーションプライマープロテクトっていう SPF が入ったタイプのものを購入したのでこれを片面に塗るのともう片面にイヴ・サンローランのラディアントタッチブラプライマーをこっち側に塗っていきたいと思いますローラ・メルシエの方は保湿力がすごく高くって、まあ、SPF も入ってるんでオールラウンダーというかお肌のボデコボコ はスムーズにしてくれるんですけど毛穴をしっかり埋めてくれるっていうタイプの私たちではないので今回こっち側反対側に毛穴をしっかり埋めてくれてサラサラにしてくれるタイプのものを使おうかなと思ってこちら、えっと、イブ・サンローラのものを選びました実は事前に一度試し塗りをしていて、えっと、筆とスポンジどっちで塗るのがいいか、えっと、見ておきたかったのでで結局筆で塗る方が綺麗に伸ばせました なしっかりとなじませてあと顎のこの辺もでこっちはパール1個分ぐらいしっとりするんですよねなんかもともと下地も気になったのでこれをきっかけに変えてよかったなと ますえーと、と今回私が使うのは 2N1 カシューっていうお色でなんかね私もともと白いんですけど日焼けで黒いんですよ冬になるとすっごい色白くなってくるんですよねなんで今回はちょっと明るめの 2N1 カシューっていう色を使いますこれワンプッシュが結構少ないので2プッシュぐらい先にこっち塗ってきます 薄い膜を作るように毛穴のところは反対向きに今こっちの顔だけに塗ってます 質感が綺麗なのも伝わりますかね光のそのなんちゃらパールが入ってるっていうことなんでやっぱ本当に綺麗に反射してくれて毛穴とかあらをね飛ばしてくれるんですよねシミはまあまあぼちぼち隠れてるかなーってぐらいまあミディアムカバレッジですねうん綺麗両方に塗っていきます 両方塗り終えましたこんな感じですこういう大きなシミはやっぱり隠れきれないかなって感じなんですけどクマはねぼちぼち光で綺麗に飛ばしてくれてるかなっていう印象ですすごいしっとりしてるなっていう印象がありますいやこれめちゃくちゃいいですすっごいしっとりするやっぱり毛穴はこっち ブラプライマーの方のが毛穴のこの辺は綺麗にあの馴染んでくれてるかなっていう印象があります。うん、別にこっちがね汚いとかいうわけでもないんですけどあえて言うならばっていう感じかなでもこっち側のなんだろうなあの小じわになりやすい部分はなんかこっちの方が綺麗かもしれないとはいえあの皆さん崩れ方を見たいと思うのでえっ、ー、と まあ、今日普通に一日過ごして夜にまたお会いしましょう皆さんこんばんは夜になりました今日はですね旦那の撮影を手伝ってて、えっと、外に1日出ていたので結構なんだろう冷たい風を浴びていたんですけど撮影したのが朝の10時なんですけども、えーと今夜の9時5分でございますえーとですねまずアップで こんな感じになっておりますあのね崩れてないんですよあんまりただおでこがねちょっとテカってます伝わるかな多分さっきも言ったと思うんですけど私乾燥肌よりの混合肌でこの辺がめちゃめちゃ乾燥するんですけどおでこと鼻も最近あんまりなんだよねけど眉間からおでこにかけてがものすごい脂っこくなるんですよ でここの部分はほとんど崩れてないですなんか変なシワの跡とかもそんなにできてないしあのねすごいふわっとした感じっていうのかなもともとシミとかががっつり隠れてたわけではないんですけど光でこう散らしてくれるっていうその効果がものすごく綺麗に出てるんじゃないかなって気がしますすっごい綺麗じゃないですかこれもう12時間 12時間経っないか11時間後11時間後ですよこれで、えっと、左右差なんですけど右の毛穴の方が断然綺麗ですやっぱりこの辺のひび割りとかも全然あのないのでただここの辺は若干こっちの方のが綺麗かなっていう若干ですけどねえっ、と小じわの感じなんですけどあのこうやってもどっちもあんま変わんないのでまあ下地はね どっちも合うと思います毛穴が気になる方はこっち使えばいいし保湿が必要な方乾燥が気になる方はこっちを使えばいいかなっていう感じがしますどっちでもいいかなはいというわけでまとめますと、えー、これは完全に1グでございます めちゃいい私ツヤツヤの肌もサラッサラの肌も苦手でちょうど中間よりもちょっとツヤよりぐらいの感じが好きなんですけどこれはまさにそれでいい感じのツヤ感を出してくれるんだけどベタベタ一切しないのでまず質感がとても私は好きですこれは乾燥肌 向けかなっていう印象を受けましたただオイリー肌の人はあんまり合わないかもしれない合わない人もいるかもしれないです4週間1ヶ月使い続けてそのビタミン C だったりその美容液がどうお肌に効果があるかっていうのをちょっとねあの経過を見るのが楽しみな感じですねはいというわけでいかがでしたでしょうか えっ、ー、と2月27日もうすぐ発売ですのでぜひ興味のある方は見てみてくださいえっ、ー、と動画楽しんでいただけた方はぜひいいねボタンをお願いします、えー、今後も動画どんどんアップしていきますのでご興味のある方はぜひともえー、ぜひ、えーと、と今後もね動画どんどんアップしていきますので、えー、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします、えー、それでは次回会いましょう See you next time!